Vilnius, Siemens arena, ne, vyksta bušido turnyras, hujanim blemba <clears throat> kovotojai susirinkę viską, žinai, na, nu, čia treneris lietuvių, blėt, išleidinėja prieš Japoną, reiks kovot, blėt, galvoja, nu, pizdutas Japonas, žinai, ką, blėt. Lietuvis kietas, žinai, jau viską prijomus rodo, blėt, kartojasi, nahu, čiokis, kuo zalinų ištrynė, blėt, viską. Nu, viso, ką varį, nahu, ringa. Puh, gongas, blėt, pirmas raundas, ten šiaip netai pasivoliojo, pasivardė, žinai, lietuvis, blėt, nieko nedaro, tik ginasi, blėt, japonas ten kurus viską, tik suka, suka, barkės, blėt. Pys gongas, jau pertraukas, trenirakas pasizinojo, tu kur vaslė, sako, tu, blėt, žiūrėk, japonas, kūdas kažkoks, blėt, čiurka, nahu, nemato pusė vaizdo, blėt. Paimtų į nahu, sako, čver gerai, blemba, suviniok, suviniok niok, nahui, viskas, varom namo, prizą pasimam, blėt. Nu ką, išeina viskas, nahui, kovotojas, antras raundas, blėt. Trenirakas riekia, varyk, blėt, stver, nahui, trečią, kai sakėm, blėt tas tik pasistvėrė Japonas, tik šiuk apsuko koją aplink gerklę, blėt lietuvių, nerankas už nugaros, kojas, na, tas nesupranta, taip suviniojo pizė, net braška kaulai, kuo pasiduoti negali, blėt. Trenirakas žiūri, jau pizda galvoja, viskas, na, išlaužys visą kūrą, na, nei nežiūri, galvoja, pizdų, na, pabaigos nežiūrėsiu, apsisuko, blėt, na, išėjo iš vis, na. Kūva, blėt, girdi, nahu, rūbiniai, pum, gongas, blėt, pis, nahu, Lietuvos himnas grojo, be galvoju, kaip čia supras, blėt. Pareina jo kovotojas, nahu, su fonkė, blėt, žinai, biški, ranka pasukta, pohu, viskas taurė, nahu. Tos, kaip, kaip supras, sako, kas yra, <laughs> eitų, sako, treneri, blėt. Nepatikės, sako, taip nahui suviniojo mane, sako, on pizda, jau, blėt, vos kvėpuoju, sako, nėra nei kur pasižiūrėti. Blėt, sako, pakeliu galvą, nu kur žiūriu, kiaušai kabo. Nu ir ką, nu nahui, kai kandau, sako, blėt, tuos kiaušus. Treniruokas, tai ką į pizdą, ne? Ble, žinok, nepatikėsi, ką gali padaryti žmogus tau įsikandęs į kiaušus, ble.